kawan-kawan youtuber jumpa di channel saya Samuel Seni pada YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Hari ini kita ada berada di pantai di kolam renang jembatan 2 Batam Berenang. Kita akan ekspos dulu salah seorang cewek yang katanya calon pramugari. Mari kita lihat Elisa namanya.